السلام علیکم ناظرین اساں اس وقت موجود ہاں حلقہ ادب لائبریری قمر مشانی اکثر اوقات ساکو لوگ آخری آن کہ لائبریری حلقہ ادب قمر مشانی کیڑی جگہ ہے تو اساں سپیشل وزٹ کیتا ہے سارے نال موجود ہیں پروفیسر خلیل الرحمان صاحب اصل انہوں کو پوچھنے کہ انہوں کو کی کمی محسوس تھی ہے کہ اس چیز کو یہاں اپنے چھوٹے شہر کمر مشانی چند ہے اور بے لوس اس کی خدمت کرنے پے ان کو مزید ہی سوالات کرساں اس تو بعد اصل کو پوچھنا السلام علیکم وعلیکم السلام خلیل صاحب سارت پہلے تو تھوڑے کو پوچھنے ہیں کہ اس نے کی کمی محسوس تھی گئی اپنے ہلکے جی شہر جہاں کمر مشانی ہے اس نے بچ زاہد بھائی کیونکہ میرا تعلق ہی تعلیم نال ہے تا اس تو یہ چیز کافی عرصے تو ایک محسوس ہو رہی ہے بھی سارے جڑے علاقے کمر مشانی تقریباً فورٹی ففٹی تھاؤزینڈ اس نے آبادی ہے لیکن اس واسطے کوئی ایک مناسب لائبریری کو نہیں جیتے ایک کتاباں نے شوقین حضرات ہون او آ کے باون پڑھن ایک بیاون نال علاقے نے مسائل تے گفتگو کریں تو یہ ایک آئیڈیا سارے ذہن چاہیے چند چار پانچ سارے ہور دوست بھی ہیں یعنی اس اس اس اس نے نے ممبر وقت کتنے انتظامیہ حلقہ کمر مشانی جی انتظامیہ جیسا مین جڑے ہاں دا میرے نال ہیں ساجد خان صاحب ہیں rescue one one two two دے دانش نواز خان ہیں اس تو بعد عامر صاحب ہیں دانش تے عامر دونوں ٹیچر ہیں ممتاز صاحب ہیں مشتبہ خان ہیں ہیلتھ نے سارے الطاف بھائی ہیں اور سعودی عرب میں ملازمت سلسلے مقیم فی الحال اتنے آئے ہو سیں مطلب مین جڑے بند ہے ہاں نا وہ اسٹ فرنٹ فرنٹ ہاں۔ اور پچھلے ڈیڑھ دو سال تو ایک آئیڈیا ہے سارے زہن یہ مسلسل اصل ڈسکس کر رہے سے اکثر اوقات ساری کو لوگ پوچھنے میں یہ بھی دیکھنا کہ فیسبک تے تھوڑے پوسٹ آئیں پہ ہوئی اور اس بعد تلے کمنٹس ہونے کیڑی جگہ تھی تاظرین جی یہ لائبریری ناصری روڈ تے جڑے سارے ہلکے ادب کو وزٹ کرنا چاہنے ہیں لائبریری کو وہ ناصری روڈ تے آ کے ایک نواں پلازا بنے ہے خیل پلازا اتھے موجود ہاں اور تقریباً چھ مہینے ہو چکے ہیں اتنے ہلکے ادب لائبریری باقاعدہ نشست ہونی ہے اور وہ نشست ہونی ہے ہر ہفتے تو بار اتوار والے دیاڑے جڑے دوست آنا چاہن جے اسٹوڈنٹ آنا چاہیے صبح دس تک دو یا تین درمیان اارے اتنے موجود ہونے آمالے نال ڈسکشن کر سکتے ہیں جڑے اسٹوڈنٹس ہونے جی مقابلے میں امتحان دے آنا چاہتے ہیں جڑے بچے سارے ان واسطے اب اتنے بیٹھے ہاں سارے مطلب مختلف امتحانات اب دے کے آئے ہوئے ہیں تو سب کو یہ چیز ہی اور یہ چیز آسان اپنے بچوں کو کنوے کرنا چاہتے مقصد ایک کتابنی طرف راغب کرنا بچوں کو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ا انہوں کو کوئی نہ کوئی اگے رہنمائی کر ساں کہ ہاں بیٹا یعنی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم روحیت تو ہاں جیرا بندہ اتیاسی مستفید تھی سکنے ہے شگیرد سورا جیرا بھی ہے تا جی بالکل مطلب جیرا انہوں نے کوئی مسائل ہیں تعلیم نے حوالے نالا سا انشاءاللہ حاضر ہاں انہوں کو اساں گائیڈ لائن دسان رہنمائی کر ساں جتنا سارے کل ممکن ہو سکسی انشاءاللہ ایسے فورم تو اساں بچانی ہیلپ کر ساں اور سادہ ایک ایک خواہش ہے پچھلے ہفتے سارے کلو آئین جناب ممبر ہیں اس time P P S C دے اسلم خان شادی خیل خیلس انہوں کو اصل ریکویسٹ کی بھائی اتنے سارے نوجوانوں واسطے سی ایس ایس یا پی ایم ایس نے سیشن کراؤ کیونکہ وہ ایک چیز تو اگے آلریڈی گزرے کھلیں کہ سارے بہت ماشاءاللہ زرخیز مٹی ہے کمر مشانی یا ساری تحصیل عیسا خیل نے اتنے نوجوان ہوں انہوں کو اصل دسام بھائی ہاں تو کس طریقے نال اپنی اسے گریجویشن یا ماسٹر لیول تعلیم نال اگے تو اگے نکل ہو اس تو بعد سر جی تسا یہ گل دسو کہ یہ جڑے اخراجات تھوڑے رینک ہو گئے تقریباً کتب نہ خرچ ہو گیا اس کمرے نہ اخراجات ہو گئے تو یہ عوام نہ تاو نہیں یا تھوڑے اپنے ذاتی طور پہ اس نے بارے اس سارے جڑے مین ممبران میں تو تو گنوائیں اساں ان سارا تے فیس سی رکھی ہوئی ہے کچھ ہر مہینے 6 7 دوست ہاں۔ اس تو علاوہ باقی شپ فیس اساں رکھی ہے سو دا تاکہ کتاباں کوئی خریدنی ہون یا وت اے جڑے چھوٹے بہت ایکسپنسز ہونے انہاں کو اساں ادا کرنا ہوے او سو روپے منتھلی فیس رکھی ہے اس تو ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ تو اس علاوہ کتابوں نے حوالے نال ہو سارے دوستیں نالپاک خوش رکھے وہ سو کتاباں وغیرہ پرچیز کر کے دین اس علاوہ مطلب جہے ساری لائبریری نے حوالے نال چیزیں ہیں مطلب باقی سامان ہے وہ چیزیں سا کون پرووائڈ کی ڈونرس نے تور پہ اور اس بعد ساری تصو کہ مشہور شخصیات اتنے کہڑی وزٹ کر چکی ہیں یا انہیں تھر کیا تعاون کیا ہے مشہور شخصیات تھوڑی دیر پہلے میں ایک سی ایس پی صاحب نے حوالہ دیتے اسلم خان صاحب وہ سارے نال انہوں نے اس آئیڈیا کو جی انہوں نے ڈسکس کیا بڑا ایپریشیٹ کیتا اور انہوں نے آخیا میں ضرور آسان تارے نال باقی ہوں تارے سامنے ایک سکالر مذہبی اتھو تھوڑی دیر پہلے ساکو مستفید کر کے گئے اپنی گفتگو نال اس تو علاوہ سارے پورے ڈسٹرک میاں والی موسا خیل تو گن کے کندیاں میاں والی کل سارے کو پروفیسر صاحب دو تین نین سینئر پروفیسر صاحبان انہوں نے کے ان شاء اللہ تو اگ مزید سپورٹ ہی کرساں سارے کو بنو تک ایسے پروفیسر صاحبان یا دوست آئیں جڑے اتنے آ کے وزٹ کیتا ہے انہوں نے اس چیز کو بڑی ان تعریف کیتی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور اس چیز نے اس کو ضرورت ہے سارے علاقے کو ہوں کرونا نے دور اس ٹائم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میرے اپنے کالج نے اس ٹائم دو بچے آئے بیٹھے ان کو پازیٹیو یوز کس طریقے کیتے ہوئے کی کلاسز اس ٹائم جتنی تو آدھے ہوئی موبائل تے انٹرنیٹ تے کنورٹ ہوئی ہیں online online classes ہوئی ہیں دوسرا یہ کہ نے وچ اچھی اپلیکیشنز رکھ کے کتاباں پڑھ سکتے ہو ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਅਸਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅ, ਮਤਲਬ ਮਸਬਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸਕੋ ਅਸਾਂ وہ کتاب سافٹ فارم میں اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں وٹس ایپ نے ذریعے کہ وہ پڑھ سکنا ہے اس کو سر یہ میاں وال میری خیال ہے غالباً اگر بڑی لائبریری شمار کیا ہوا اس کو یا اس تے اس تو بھی وی لائبریری سارے ضلعے سے ہے یا نہیں پہلا اے لائبریری میں جرا کام میں او سارا تو زیادہ اگیں وا پہ اپریشیٹ کرنے پے اس بارے تو ظاہر خان اگر جی گل تو کی اس نال میں ਅ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਬਤਦਾਈ ਮਰਾਹਲੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅ, ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਈਸਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਿਨ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਮਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਘਿਨਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅ, ਅ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ایم این اے بھی ہیں انہوں کو ایک ریکویسٹ کیتی ہوئی ہے انہوں نے جڑے ایڈوائزر ہیں احمد خان صاحب انہوں کو اساں ایک درخواست لکھ کے دیتی ہوئی ہے بھائی کمر مشانی دسا کو ای لائبریری نے ترس نے ہوتے ایک لائبریری بنا کے دیتی ہوئی ای لائبریری اس نے بچے ایک لائبریری نے کمرہ ہونا اس اے سی لگا ہوا ہے اسے جڑے والے وہ کتاب ایشو نہیں کرتے ਉਹ ਥਾਈ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਵੇਨੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ جڑے نے بچے تسا مختلف قسم کی تعلیمی یا کوئی معلوماتی سیمینار منعقد کرا سکنے ہو چوتھا اس نے یہ پوائنٹ ہونا ہے کہ اس نے بچے کو آن لائن اگر لائبریری تک ایکسیس حاصل کرنی ہے کوئی کتاباں پڑھنی ہیں وہ چیز ہی اویلیبل ہے تو ای لائبریری اے آواز تو اس فورم تو میں تٹھا رہا تاک کوشش کرو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ قمر مشانی کو یا میری تو یہ خواہش ہے کہ وہ ساری ہر یونین کونسل کو پورے ڈسٹرکٹ میاں والی اور پورے ڈویژن یا پنجاب نے بچے ایک یونین کونسل لیول تے ایک لائبریری بنائی وجے جڑے سارے سٹوڈنٹس جڑے سائڈ ایکٹیویٹیز ملوث ہو وے ان کو جڑے ٹیچرز ہونے اساں اساں ان کو اساں جڑے تھوڑے جی میڈیا نے دوست ہیں سارے وہ ان بچوں کو اس سائڈ نہیں گیم ہیں اچھا سر جی تسیں ایک سوال ہو رہے میرا کہ یہ کتب یہ کتاباں سارے دوست کھڑے نے گھر نہیں پڑھنے واسطے انہوں نے ہدیہ ہونا یا فری اس نے بارے تو کتاباں سارے ہونے کہ ممبر شپ فارم ہونے ایک پہلے جلے تو تسیں لائبریری چاسو اور اس نے سو روپے فیس ہے وقت منتھلی اصا سو روپے فیس جڑے بندے افورڈ کر سکنے مطلب جنہیں نے کیپیسٹی ہونی ہے انہوں کو سو روپے گھنیا تاکہ اصا لائبریری نے جڑے اخراجات ہیں انہوں کو برداشت کر سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم زید بھائی میں پیٹرولنگ پولیس بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جاب کرے نا جدوں تو لائبریری شروع تھئی ہے پروفیسر خلیل الرحمان صاحب نال ٹچ ہاں بہت اچھا کام ہے سارے مطلب ایک چھوٹا جہا قصبہ ہے کمر مشانی اتنے لوگوں واسطے جا نا انہیں اپنی مدد آپ نے تحت ایک انتہائی اچھا قدم اٹھائے جڑے لوگ کتاب نال محبت کرا لین جڑے لوگ ادب نال محبت کرا لین اور وہ ان شاء اللہ اتو آ کے کتابیں کھڑ سکتے میں خود بھی نا مستقل جہر نہ ممبر ہاں لائبریری کا جی ہاں۔ کتابیں شدہ میں اتنا شکر کرا کے کھڑے نے ہاں پڑھنے ہاں تو ان شاء اللہ سارے نوجوان طبقے واسطے جہاں ایک بہت اچھا جہرہ نے قدم اٹھائے جرہ جرا کل نے مطلب جدید خرافات ہیں موبائل تھی گیا یا ہو رہا نا موجودہ دور بعد ایسی ترقی ہے جری کہ مطلب انسان نے کردار کو نقصان پہنچے نہیں ہے جی اسے ہاں۔ ملوث تھی کہ جو اسے انوالو تھی کہ تو ان شاء اللہ میں ہور بھی لوگوں کو دعوت دے سا کہ وہ لائبریری آن اپنا کتابیں شکر پڑھن جڑی چیری اپنی مطلب پسند نہیں ہے کوئی ادب کو پسند کرنا ہے مذہبی کتابیں بھی سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دینی علوم علوم دنیاوی تو یعنی کہ تعلیم مستفید تھی جی ہاں، بالکل جہاں بندہ دینی کتابیں پڑھنا چاہنا ہے وہ بھی دستیاب ہیں جہاں بندہ ادبی کتابیں پڑھنا چاہنا ہے شاعری افسانے ناول اور انگلش لٹریچر اردو پنجابی نے بھی ہیں میں انشاءاللہ دعوت دے ساں کہ سارے لوگوں کو بھی لوگ کتاب نال محبت کرن وہ اتنے آن جڑے مخیر حضرات ہیں انہوں نال تعاون ہی کیونکہ ایک ایسا کام ہے جڑے تو ساری نسل مستفید تھی سن دعا کر ہیں کہ اللہ پاک اس لائبریری کو کامیاب کرے اور اس کو جہاں تاحیات قائم دائم رکھے بہت شکریہ جناب سن اللہ خان اسسٹنٹ یہ سب انسپیکٹر کمر مشانی یعنی کہ اے پٹرولنگ پولیس